nossa vida. E você me falou, e você me falou, e você me falou. Você é muito infantil. E o teu ser doentio. E o teu ego vazio, e o teu ego vazio, e o teu ego vazio. menos o bicho E a fera sorriu O tempo passou A flor se abriu passado o inverno Que chega a primavera Meu ser interno Em flor tá que diz elo ia, A força do inverno Prepara a primavera Meu ser interno passado inverno Que chega a primavera Meu ser interno em flor